Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a dormi. Mulțumesc, Adrian! Pentru mine a dormi înseamnă, uite, vezi ce înseamnă? Înseamnă că tu aici dormi și trebuie să fugi, fugi rău de tot de tine sus sau sus, dacă dormi. Eu sunt la Alimet cu Grațian Somn acum și simt că am dormit vreo 43 de ani. Ceau. A, pentru tine ce înseamnă a dormi? Ceau.